本马克莫上个赛季并没有排名，雷艾伦类型的中锋。球迷希望本离开肯萨斯成为第七顺位，七年后在火箭出现。从他两位全能的队友来看，他均场能打出六个三分球。休斯顿瞬间成为全能创造者，以及精通防御空间，以漂亮的三分命中率领先火箭。他通过交易被重新收购。 二零一八年年初，由国王队征召，但他经常坐板凳。当时的教练导致了萨克拉曼多再次放弃了他。不到一年，他们在二零一九年二月派了本上场，马克莫贡献了他的第一场胜利，带领休斯顿赢得了全场欢呼。在整个赛季对阵菲尼克斯比赛中。 本在西部第六种子六十三场比赛中保持一致。凯利·欧博巩固自己地位，成为太阳核心前进。凯利创下职业生涯最高得分、篮板、助攻及涉及百分比，并发展成为理想的第二选择。在德文·布克旁边，去年夏天他在凤凰城收到一百万美金的合同。 一次又一次的张贴海报，其中包括鲁迪·戈伯特，和他一样三分球命中率达百分之四十八，而他也不是最有才华的后卫，在全联盟第十七个联赛中的努力，适时跟进自己，回到华盛顿后，获得了最进步球员奖。乔丹·克拉克森。 候补席上令人讨厌的创造者，毫无疑问，自被感动以来，他将成为年度六人制候选人。乔丹在到犹他州之前，从丹佛那里抢走克利夫兰的合同。犹他州只有十八和十二岁。自从克拉克森收购以来，他们已经走到了二十三岁。当他离开屏幕吹过去时，是否自信地将其拉起？ 并让最好的防守者感到尴尬，让菲律宾人快速上手，可以得到任何想运的球。他的及时进攻也可以，候补席上最出色的组织者，为犹他体系带来了巨大的价值。埃文·弗尼尔抢到季后赛种子，佛罗里达北部魔术得分后卫，从来没有像现在这样敏锐。 带领魔术取得最佳球队二十一次，目前他的战绩为二十五，至少赢得二十分比赛。即使他因为紧张出局，被低估了。扎实的防御通常在追赶，总能狡猾地把球带到篮筐。每个赛季越来越好，在进攻端是多才多艺的得分手，总能找到通往篮筐的路。十二月，这位二十七岁的球员平均得分接近二十一分。 第六高效能的得分后卫，这一年他的表现令人印象深刻。全场三分和联赛前的战绩，开始将双重用途组合在一起是一个主要原因。魔术在最后一个季后赛席位上取得了半场半的领先优势，是埃文年度最佳篮球得分。迪米哈德维在弗尼尔之前领先十四个位置。 小牛不可或缺的得分后卫拥有自己的职业生涯。达拉斯可能是他在2019年第二重要的球员。他加入了排名七的福尼尔，至少参加过九次比赛，三十五场比赛，每一场至少要三六球。三分球和克里卡莱尔的出色表现使他们的命中率至少达到四十趴或更高。进攻体系在卢卡斯旁边的侧翼，令人着迷的发球能力。 哈德威提供稳定而积极的射击。事实证明，无缝配合在三分球和投篮命中率上都创下职业新高，反防守的能力百分比超过了一些令人印象深刻的才能。达拉斯有一些关于危险狙击天才的讨论，与塞斯·库里隔开大法官的席位部分要列出，但提米·哈德威的又一个射手可以加热到。 用三分球来支持两位年轻的明星。接下来任何时候，前五名兽医都会在本季赛之前转身过来。停赛一个月的运动员大喊：“丹尼尔西斯，他是牢房的粉丝，而且被低估了。”还有一些很好的答案。一九年奖励延迟是赢家，很快就会得到。德怀特·霍华德投篮命中率排在联盟第二。 每三十六分的数字反映了超人的数据。他返回洛杉矶的战绩，就霍华德而言，是篮球世界上最美好的故事之一。联赛时无法跟上，错过了一大段。一八年至一九年，由于受伤被换下。灰熊巫师在被豁免之前，霍华德死于大多数人都认为他失败，但是湖人看到了宝藏。别人看不起的德怀特，变成了优秀的德怀特。 他在联盟前的玻璃杯和杆位上的表现，得到篮球世界的见证，东山再起。目前为止，为湖人贡献丰富。具有如此残酷的篮筐保护组合的球员接触时，有时加上后整理能力，使他们能够行云流水。在比赛中发挥了最佳力量的中锋，安东尼·戴维斯。 索爵伊巴卡，首位射入五百个三分球的球员，同时还有五十个街区的多伦多的功能。团队中大多数人唯一健康的大个子，是猛龙队在年度最佳战绩的第三要素。大多数人会看他们的职业生涯得分或职业，场均篮板数第二高，令人印象深刻，但是。 最惊人的是伊巴卡的斜面三分命中率，去年三分球数据不一致，百分之二十九，在本赛季提高到百分之三十九点八。本赛季提高到了百分之三十九点八，进攻中的适应能力越来越好。于二零一七年二月从奥兰多被交易到这里，和洛瑞的化学反应以及挡拆技术已经发展成为国防问题。 致命的问题是，威尔玛模糊大厨明年将成为猛禽。诺曼鲍威尔大幅削减的恶魔，现在是远程刺客的准则。承诺攻陷多伦多做到的人，在第五赛季提升了进攻能力，获得了明星身份。好朋友的武器一直迅速在发展。 成为精英的这一年，大部分职业都是塞子防守者。他领先于场均二十八分钟担任防守角色。上季猛龙队排名第七，最有价值的后卫，在排名上两次感到沮丧，一次因受伤而错过了比赛时间，因此没有比赛机会，长达一个月，本来可以发光发热。 双向砍刀的二号克里斯保罗，第三赛季是他有史以来最高效的赛季。二零零九年投篮命中率提高了整整百分之七。休斯顿上季季后赛中进行了六次尝试，克里斯三分球命中率只有百分之二十七，有史以来最低命中率。火箭总经理的身价在 NBA 市场上一炮走红。除了交易，威斯布鲁克还给了精明的雷声。 萨姆普雷斯蒂未来可能有四个首轮选秀权，其中两个保证在未来的五年内有一个特别的骗局。鉴于克里斯保罗始终如一的热情，我们在胡子从他身上偷走了球，回到了他的全明星自我。雷霆现在与保罗同样令人震惊的与休斯顿并列。当他们的替补丹尼斯斯罗德将比赛转好时，看到一个可怕的对手。 西区排名第一的顶级种子，不能错过卡梅洛荣誉奖。如果在讲故事情节，那将是最高的。但很快会很荣幸提到两名不合格四级球员：戴维斯、克里斯蒂安、布兰登英格拉姆和其他兽医用了一种方法反弹了。约纳斯·瓦兰丘纳斯、德里克·罗斯巩固了自己地位，以爆炸高效的自我设计能力。 返回生涯最高投篮命中率：亚历克·伯克斯、瑞奇·卢比欧、艾弗瑞·布莱德利、TJ· 沃伦、哈萨克里斯·米德尔顿，被称为 KH 远程专业缓存，正以无与伦比的精英水平创造出出色的投篮能力。过去二十九场比赛至少得二十分。 三十场比赛命中率分别下降到四十至五十，三分球合计百分之九点八。八年受益米德尔顿真正出色的是他如何跟进自己，完全令人难以置信。一九年总决赛他的罚球率命中率是百分之五十五。自全明星休息以来，本赛季一场得分超过十四分的比赛，米德尔顿每场比赛给密尔沃基得分不足二十五分。 而真正获得第一名的真正原因是五十三赢十七场胜利，海盗不可能没有他。亚尼斯最终成为了可信赖的得力助手，希望他能保持一致。季后赛即取消赛季，即使停赛。